O que eu vou fazer aqui agora é tentar prender a atenção de vocês por pouco tempo. Eu sou ator e esse é meu videobook. Como ninguém tem muito tempo para ver essas coisas e o que importa mesmo é dar uma sacada na expressividade do ator, peço que vocês não reparem tanto no texto que eu vou dizer, mas na minha expressão. Então eu vou partir por uma Clássica situação de conflito aqui. Eu já começo a falar e a discutir com uma pessoa virtual que tá atrás da câmera. Não tem ninguém atrás da câmera. Eu já começo a subir no ápice desse conflito. Meu, meu, meu, meus braços começam a fazer gestos estúpidos. Eu começo a salivar, eu começo a ficar apontando repetidamente pra pessoa atrás da câmera. Eu fico vermelho, cada vez mais vermelho, com os olhos esbugalados até que aconteça o silêncio. Eu tomo um fôlego, respiro, tento deixar a raiva passar. Ainda tô arrumado pela essa raiva, então eu preciso sentar para que ela passe. Vou deixando a raiva passar cada vez mais. E, <laughs> e a pessoa virtual que eu tive discutindo até agora, ela me fala uma coisa e é como se a gente estivesse discutindo por nada. <laughs> É, sorriso começa a aparecer na minha boca. Eu tento controlar, mas é... <laughs> consigo. Então, <laughs> é, é, é como se um sentimento agora de alegria tomasse conta de mim e uma nova possibilidade acontece. É como se é como se eu respirasse e pensasse que a vida, afinal de contas, Pode ser uma coisa boa. E é com esse estado para cima, meu olho começa a brilhar um pouco mais. A câmera tenta pegar isso agora. E depois desse momento, repente não tem muita coisa que fazer no videobook para demonstrar. Então a gente vai encerrando aqui sobre uma música de fundo para dar o clima do final. E a gente vai encaminhando para o final. Agora já estou com uma expressão mais serena, mais confiante. Eu até coloco uma no queixo para demonstrar isso. E para que todo mundo que viu isso até agora possa finalmente dizer: Que merda!